Mary Jane, Mary, Mary, Mary მისლეობა სადუნდა დამჩეს დღეს მე გვიდრეობა გერებით სავსეა ეს ჩემი გონება და ჩემთვის განძია ჩემი მოგონება ეს მე ვტერი ვარ დღეს თავისეული სიცივით სავსეა ეს გულის ნეული თენდება ლამაზად და თუ არ გითხარი არ გაცემდე ჩემთვის დღეს დილა სისხამი ძრობა მაქ ისხამი განელი დღის ისრობა მახსოვს თან ჩავილი ქმის ჩემში შეგნებას მესამე გზნობის მაგრამ ცაფრი მოგზისო მე თობის შიგნიდან მეძახის და მესმის ხმობის ერთჯერ ნაცხიც მოვის არ ვიცი რა არის მაგრამ კი მოდის ის ხნობა რომელიც იწევდა ლოდის ის ხნობა რომელიც იწევდა მოტივს ის ხნობა მომენტით იგებდა დოგინს ბოლები თოთოხი აქ როგორც გულიკა 12 სოწუცი არიალ სამსტი თელი თეთრაგები ისევე სრუტინა ფერები მოქია დაგავზარ მაცდი ტელე ვიზორიც მაგიჟებს ნორთავ დარავქნა ქუჩა სამიტომ ვურთხავ წრეს და ფიქრებში წამიღო სევდამ ჩამოწვა ბინდი დაიკლო ხედვამ განაფის ბოლი ნაპასი ბოლო წვიათის ჩოქჩული შემართლა ნოლო გავხედე იატაკს დაცვენი წამით და ისევ თვალებში მე მომხდა ნემსი და მე რე გავხედე თანკედას თვალების საათი უკვეა 6 ექვსი ვარ ჯოთოხში გონებო მჭრის მე ვინ ვარ ჯოთოხში დამინდე პლის ჩემი ხარ ჯოთოხში ოცნება მძლის გიყურებ თვალებში მიყურებს ის მე ის ჯერ მარი ჯერ მარი მარი მარი გაგება ომის წილი ბეჭავზე და მოდის ბოღმის სამოვე დოგმის ჩიგლიდან მოდის პარის მეძავზე ვენაზე ვინტი შპეცია კიცი და იცი მისი მე ამ წამს პიცი ეს ინდივიდი ვითომ და მიდის სანა და არ არის ადგილი მისი რადგან სიბნელეს ვეძახი მე და ჩემში გამებდა ეს სიბნელე მიდა რომ გავიგო ვერ ვიგებ მე და რატომ ასე გამიმედე ვისენებ ჯერ თუთებს გაშემოგნელა საკმელთა სიო ხესახებს over.